denk dat ik nu waarschijnlijk ben je. Ben je nu een eh, filmpje maken volgelijk? Ah, ja, oké, ik heb lang gedrukt. <laughs>